perish, this shit high, boy Rollin' off a blind of the codeine The shawty said she know me, she don't know me Limousine riding Pull up in a Corvette, it's a perfect worth the diet She say she love me, but I know the bitch Rollin' off a blind of the codeine The shawty said she know me, she don't know me Limousine riding fast enough You talk too much shit, but don't back it up Shoot on deck if you're trying to get bagged up It's broken boy, bitch, y'all need to throw rags up mm, I big body Lexus Bentley X bitch want me Heavyweight, heavyweight, yeah, big body Lexus Bentley X bitch want me I'm a little pump boy, get this big I ran it up, bitch, I'm Canadian, I'm good with the sticks I'm 5'5", a boy, he's a midget to me It's cause I'm running shit, little bitch, I made it